તો ખેડૂત મિત્રો અત્યારે રશિયા અને યુકે વચ્ચે યુદ્ધના પગલે કપાસમાં મને પંદરથી પચીસ રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો તો બીજી તરફ એ છે કે જીનરોને કપાસ ખરીદવો નથી ને જો સુપર બેસ્ટ ક્વોલિટીનો કપાસ હોય તો તેના અત્યારે ઓગણીસો પચાસથી માંડીને એકવીસો રૂપિયા સુધીના ભાવ બોલાઈ રહ્યા છે ને આજે સૌથી ઊંચો ભાવ બાબરામાં બાવીસો ને એકસઠ રૂપિયા સુધીનો બોલાયો હતો ને જે છેલ્લા અઠવાડિયાથી કપાસના ભાવ ઘટેલા જોવા મળી રહ્યા છે તેનાથી ખેડૂતો નિરાશ થઈને પોતાના કપાસના સ્ટોક પર પકડ બનાવીને બેસી ગયા છે ને કપાસ વેચવા માંગતા નથી તો ચાલો જાણી લઈએ વિવિધ કપાસના માર્કેટ બજાર ભાવ જે વીસ કિલો દી ઠાપેલ છે બોટાદ ચૌદસોથી એકવીસો ને ત્રીસ મહુવા બારસો દસથી બે હજાર ચુમ્માલીસ ગોંડલ એક હજારથી એકવીસો ને છવ્વીસ કાલાવાડ ઓગણીસોથી બે હજાર નેવ રૂપિયા તળાજા નવસોથી બે હજાર બગસરા પંદરસો પચાસથી એકવીસો ને ચાલીસ જુનાગઢ પંદરસોથી બે હજાર પચાસ ઉપલેટા પંદરસોથી બે હજાર એંસી રૂપિયા જેતપુર બારસો એકવીસથી બે હજાર એકાણું વાંકાનેર એક હજારથી બે હજાર રાજુલા અગિયારસોથી એકવીસો ને એક હળવદ પંદરસો પચાસથી બે હજાર સાઠ રૂપિયા માણાવદર તેરસો ત્રીસથી બે હજાર પંચોતેર ધોરાજી ચૌદસો ચોતેરથી એકવીસો ને અગિયાર વિંસ્યા સોળસોથી બે હજાર સિત્તેર ભેંસાળ પંદરસોથી એકવીસો ને ત્રીસ રૂપિયા રાજકોટ સોળસો પચાસથી એકવીસો પંચાવન અમરેલી ચૌદસો અઠ્ઠાવનથી એકવીસો સાવરકુંડલા પંદરસો પાંત્રીસથી બે હજાર સાઠ જસદણ સોળસોથી એકવીસો ને પાંચ રૂપિયા જામજોધપુર પંદરસો વીસથી એકવીસો અગિયાર ભાવનગર બારસો પંચાવનથી એકવીસો ત્રેવીસ જામનગર પંદરસોથી બે હજાર ત્રેપન બાબરા પંદરસો નેવ્યાસીથી બાવીસો એકસઠ માણસા એક હજારથી એકવીસો ઓગણીસ કડી ચૌદસોથી એકવીસો એક પાટણ પંદરસોથી બે હજાર સિત્તેર તલોદ બે હજાર પાંત્રીસથી એકવીસો રૂપિયા પાલીતાણા પંદરસોથી બે હજાર વીસ હારીજ પંદરસોથી બે હજાર ધનસુરા સોળસોથી ઓગણીસો ને છત્રીસ વિસનગર ચૌદસોથી એકવીસો ને ત્રેવીસ રૂપિયા સિદ્ધપુર ચૌદસો સાહીઠથી બે હજાર પચાસ લાલપુર પંદરસોથી એકવીસો ખંભાળિયા સોળસો પચાસથી ઓગણીસો ને છવ્વીસ ધંધુકા પંદરસો પાસઠથી બે હજાર વિજાપુર સોળસોથી બાવીસો છ કુકરવાડા ચૌદસો એકાવનથી એકવીસો સાડત્રીસ ગોજારિયા બારસોથી બે હજાર એકાવન હિંમતનગર સોળસોથી બે હજાર એંસી સણાસમાં અઢારસોથી ઓગણીસો એકોતેર ઉનાવા અગિયારસો એકાવનથી બે હજાર એક ઇકબલગઢ ચૌદસો પચાસથી ઓગણીસો સતલાસણા સોળસોથી બે હજાર એકત્રીસ આંબલિયાસણ અગિયારસો એકથી બે હજાર એકવીસ રૂપિયા